पाइथन का एक बड़ा ही छोटा सा प्रोग्राम है जो कि प्री फंक्शन रिवर्स को लेकर के तो यहाँ पर रिवर्स कराया ए बी सी डी लिखा और जैसे इसको चलाएंगे तो ये रिवर्स हमें देगा तो ये देखिए डी सी बी ए